Eh, bana Harmonize wanakuambia hapoi wala haboi. Ni moja kati ya watu ambao haipiti siku bila kuleta jambo mitandaoni, basi na sisi tunakusogezea kama lilivyo hapa, lakini pia na kudadavulia kwa kina kile ambacho huenda umekiona huko mitandaoni, lakini hapa utakipata kwa kina. Sasa Harmonize bana alitoa tamko yeye kwamba kwa Ijumaa hizi za mwezi Mei ambazo zimesalia mpaka hapo Juni, yeye kila Ijumaa ataachia ngoma Ikumbukwe tu kwamba siku kadhaa nyuma alikuwa kule Zanzibar, ambapo alisema pia ameshuti video tano, yani za ngoma tano huenda zikawa ni hizo ambazo wanataka kuanza kuziachia ama zitakuwa ni kazi nyingine, ana store labda kubwa ya kazi zake za kutosha. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram alitamka hivyo kwamba Ijumaa hadi Ijumaa atakuwa anaachia jiwe jipya na anahakikisha kwamba litaenda mjini, lakini vile vile akaposti tena nyingine akaandika zile tarehe sasa rasmi ambapo ngoma zake hizo zitatoka ambapo ni tarehe 12 tarehe 19 pamoja na tarehe 26 ambazo ni ijumaa zote tatu zilizosalia za mwezi mei ukiachana na ijumaa ya leo je hii ishu inaweza ikawa ni ishu fulani hivi ambayo inamnyanyua kimuziki kwa sababu anakuwa active labda kwa mashabiki lakini kwa upande mwingine hauoni wewe kama mtazamaji wangu ama mfuatiliaji wangu hauoni kama inamharibia karia, labda akiwa anaachia ngoma mara kwa mara itafika muda ladha yake itapotea, labda ehe, watu tunaomfuatilia, wasikilizaji wake tutachoka. Haya yote ni maswali ya kujiuliza kwake yeye, lakini pia kwetu sisi mashabiki na tunaomkubali Konde Boy, tunalizungumziaje hili? Shiriki nami kwenye comment hapo tuweze kushare mawazo, kitu hichi ambacho amekilenga Harmonize cha kuachia ngoma bana kila Ijumaa kwa mwezi huu Mei, ambapo zitatoka ngoma tatu ndani ya mwezi mmoja, kinaweza kikaa kitu kizuri kwa maendeleo ya muziki wake, ama ni kitu ambacho kinaweza kikarudisha nyuma muziki wake. Una nafasi ya kushiriki nami hapo, lakini kumbuke tu Harmonize yupo kwenye tour yake ya Single Again Tour, ambayo ni ngoma bado inafanya vizuri, ingawa imetoka muda toka mwezi Februari huko, lakini bado inafanya vizuri na ameamua kuifanyia tour yake ambapo hivi juzi alikuwa Phoenix Arizona pale nchini Marekani na sehemu nyingine. Shiriki nami kwenye comment hapo tuweze kwenda sambamba. Mimi ni Meki Mchane, Mr Ego, na hizi ni update za Stein TV.